हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकुश पाटीदार और आज हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस के उभरते सितारे मयंक मारखंडे की बल्हे ही मुंबई इंडियंस मैच हार गई हो लेकिन उन्हें जो प्लेयर मिला है वो किसी से कम नहीं मयंक मुंबई के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं मयंक की उम्र सिर्फ 20 साल है जैसा कि हम सब जानते हैं आई बना ही है स्टार बनाने के लिए और आई के पहले ही दिन मयंक अपनी गेंदबाजी से स्टार बन गए मयंक ने अपने चार ओवर में तेईस रन देकर तीन विकेट लिए और चेन्नई को पूरी तरह राउंड दिया ये विकेट भी उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर के लिए मयंक बठिंडा पंजाब से आते हैं जब वो अंडर 19 स्क्वाड में चुने गए थे जब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की ही थी और अपने पहले ही मैच में इन्होंने सात विकेट लिए थे जो कि अंडर 16 का मुकाबला था पहले ये फास्टर बॉलर बनना चाहते थे लेकिन बाद में अपने कोच के कहने पर ये लेग स्पिनर बने इनका गेंदबाजी में सबसे बड़ा हथियार है गूगली ये शेन वॉन को अपना आदर्श मानते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने पांच विकेट लिए हैं और दस विकेट इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में लिए हैं इन्होंने बहुत ही कम मैच खेलकर कर आईपीएल में अपनी जगह बनाई है इनको तो भरोसा ही नहीं था कि ये आईपीएल में चुने जाएंगे लेकिन इनकी किस्मत चमकी और मुंबई ने इनको इनकी बेस प्राइज 20 लाख में खरीद लिया खरीदने के बाद इनको मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजर राहुल सांगवी ने इन्हें सैंतीस मिस कॉल दिए और तीन सौ मैसेज किए लेकिन मयंक को तो पता ही नहीं था कि वो खरीदे जा चुके हैं इन्होंने अपनी गेंदबाजी से सबको चौंका दिया है और अगर ये ऐसे ही करते गए तो वो दिन भी दूर नहीं जब ये टीम इंडिया में होंगे आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बजाना तो भूलिएगा ही मत धन्यवाद